railway station Ghoratwadi junction railway station Sunday खाना खा पनीर पकौड़ा चिकन पकौड़ा ये हमारा मामा अभी देखो ऊपर बस उत्पात हो गीत शुणी शुणी डेउची हमारा तो हम जाते <laughs> मामा देखो सबका हो गया ସମସ୍ତେ ରହିଲା ମୋର ହେଇନି ନିଜେ ନିଜେ ଉଠେଇଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କାଜଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗିକ मेहंदी पोका पोकी चले जाएंगे और ये दांत साइड भाई ଶୋଇଲେଣି ସୁରେଶ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମର ବୁଢ଼ା ହେଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ତଳେ ଉପରେ କିଏ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଛି ଆଗେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଠି ମାମା ଆମର ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ହାଇ କରୁଛି ତାକୁ କମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଶୁଭୁଛି ଟିକେ ଶୁ- କହିଲେ ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ମାମା ମାମାରେ ses ट्रेन ये ये ट्रेन जा रहा है ये ट्रेन जा रहा है इधर पक्का सब पक्का सब हाउस होता है ये देखो लाइट आ रहा है और ये देखो ये देखो जा रहा है ये सब देखो टेन ये है टेन टेन है रहा है देखो देखो ये एक टेसन है देखिए यहाँ सब ट्री इधर है और सभी गाड़ी है प्राइस फोटी किसका किसका कार भी है यहाँ देखो ठीक है देखिए देखिए ये विजयवाड़ा स्टेशन है देखिए यहाँ लिखा है देखिए आगे आगे देखिए लाइट आ गया यहाँ पे देखो लाइट आ रहा है ये स्टेशन विजयवाड़ा स्टेशन है देखिए देखिए स्टेशन में कभी लूप है अभी ये एक ट्रेन है रेड कलर का देखिए आगे देखिए आगे ये एक रास्ता है स्टेशन का लाइट लगा है ये देखो यहाँ लूप है ट्रेन में जा रहे हैं ये टू है ये थ्री है और ये ये एक लूप है ठीक ये देखिए कभी ये मार्केट कभी यहाँ है यहाँ कोई कुछ छीन सकता है जो नहीं लाया ये कभी कुरकुरे का देखिए सीढ़ी और ये तभी है देखिए आगे आगे देखिए आगे ये तभी है चाय कॉफ़ी